तो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का केड़ा ले लिए केड़ा लगवा लिया नहीं लगवाया एक तो लगा लिया टीका कोरोना का टीका लगा कोरोना का टीका